Today we are learning about a designs hack that makes your designs look perfect. Perfect? Not only perfect, excellence and look professional design. So without further ado, let's get to start. I will share my screen. So I'm screen. So let's go with uh, browsing something. So I'll explain that what what was that hack. So uh, apples.com and this is the one of the most you know the brand right so यहाँनिर एप्पलमा जान्छौँ अनि हेर्नु यहाँनिर अब डिजाइन्स ह्याक हेर्नु के हो भने चाहिँ यहाँनिर यहाँनिर दुईवटा चिज तिनवटा चिज छन् म चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु यहाँनिर हेर्नु फर्स्ट म एकचोटि ल्यान्डिङ पेजलाई तलसम्म गएर हेर्छौँ एन्ड अब चाहिँ हेर्ने पर्ने कुराहरू चाहिँ के छ यहाँनिर अब म एक्सप्लेन गर्छु always try to use some object big and medium small that is the hack so if if I go here go down there you will see the examples over their ipad also there is font is one is medium and the object is uh, so big and the uh, description is small so that is the hack so if you if you go somewhere uh, like youtube as as i said so so यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ यसमा पनि के हुन्छ भने चाहिँ बिग यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ के छ मिडियम डिस्क्रिप्सन छ यिनीहरू के छ एउटा टाइटल्स छ अनि यहाँनिर के हेर्नु सक्नुहुन्छ यो भिडियोजहरूको थम्बिल चाहिँ के छ बिग हो डिस्क्रिप्सन के चाहिँ यहाँनिर मिडियम हो यसलाई भन्छ डिजाइन स्याक्स जुन कि तपाईँले कतै पनि युज गर्न सक्छ graphics website designing landing page everywhere so see on the next video यो चाहिँ सानो एन्ड मिठो भिडियोज थियो आई थिङ्क यो चाहिँ ह्याक्स चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ बुझ्नुभयो होला डिजाइन्स गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अब्जेक्टलाई हेर्नु एउटा ठुलो राख्नु एउटा मिडियम राख्नु एउटा स्मल राख्नु so see on the next video